Prezidentin sərəncamına əsasən minimum aylıq əmək haqqının 1 yanvar 2023-cü ildən 345 manata çatdırılması ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə işləyənlərin vəzifə maaşlarının da bu sərəncama uyğunlaşdırılması üçün həmin işçilərin əməyinin ödənilməsinin yeni vahid tarif cədvəlini təsdiq edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Koronaya verilən məlumata görə əmək haqları vahid tarif cədvəli əsasında ödənilən işçilərin sırasına dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sosial, elm mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi, mənzil kommunal, nəqliyyat və rabitə, meliorasiya su təsərrüfatı və balıq artırma sahəsində çalışanlar daxildir. 19 pillədən yeni cədvəldə ilk pillə üzrə əmək haqqı 300 manatdan 345 manata çatdırılmaqla digər pillələrdə də maaşlar yeni artımla əks olunub. 2022-ci ilin istehlak qiymətləri indeksi 2021-ci ilə nisbətən 113,9%, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 119,5%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə isə 108,6%, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 110,4% təşkil edib. Rəsmi məlumatlara görə 2022-ci ilin dekabr ayından istehlak qiymətləri indeksi və əvvəlki aya nisbətən 101%, əvvəlki ilin dekabr ayına nisbətən isə 114,4% təşkil edib. Dekabr ayından əvvəlki ayla müqayisədə qeyri-ərzaq məhsullarından daha çox bahalaşma, mebellərin, xalçaların, paltaryon maşınların, televizorların, minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələrinin, sintetik yuyucu vasitələrin, sabunların, şampunların ucuzlaşma isə əsasən kəsilmiş taxtaların, kondisionerlərin və kompüterlərin qiymətlərində müşahidə olunub. Ötən il dekabr ayında əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı ərzaq məhsullarında daha çox bahalaşma, manna yarmasının, düyünün, makaron məmulatlarının, peçenyenin, toy qətinin, təzə və dondurulmuş balığın, südün, pendirin, kəsmiyin, yumurtanın, qarğıdalı yağının, bananın, kələmin qiymətlərində müşahidə olunub. Digər ərzaq məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişiklik baş verməyib. Demək olar ki, ölkədə artmayan ərzaq məhsulu qalmayıb və əlavə olaraq qeyd edim ki, bu dövlət statistika komitəsinin verdiyi məlumatdır. Korona TV-nin əldə etdiyi məlumatlara görə isə bütün ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma 300%-dən çoxdur. Müğənni Nadir Qafarzadə, əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin regionlardan Bakıya gələnləri şəhər həyatına uyğunlaşa bilməməsi haqqındakı fikirlərinə reaksiya göstərib. Nadir Qafarzadə Bəhram Bağırzadəyə dəstək olub. Sizi anlamaq üçün baş lazımdır. O da bəzilərində, hətta bir çoxlarında yoxdur. Qeyd edək ki, Bəhram Bağırzadənin 5 il əvvəl regionlardan Bakıya gələnləri şəhər həyatına uyğunlaşa bilməməkdə ittiham edib. Bakıya gələn insanlar urbanizasiya prosesini keçə bilmirlər. Görürsüz, hətta onlar restoranda çox uzadan danışırlar. Belə bir ifadə var. Şəhər öz memarlığı ilə gözəldir, amma şəhər birinci növbədə orada yaşayan insanlarla gözəldir.